Pablo González kasetariak amaika hilabete baino gehiago daramatza Poloniako espetxe batean isolatuta, akusazio faltsupean. Bikotaren bizita bat besterik ez du jaso hilabete hauetan, eta ez dituzten bere oinarrizko eskubideak errespetatu tartean adierazpen askatasuna. Berriki, Poloniako justiziak espetxaldi luzatu dio Pabloari eta aske ustea baztertu du. Gutxienez, otzailaren hogeita iru arte egongo da kartzelan. Beraz, Pablo gutxienez urtebete emango du espetxean, modu injustuan, epaiketari gabe eta gutxieneko eskubideak urratuta. Egoera lotxagarri hau salatzen jarraituko dugu berazkatasuna barreskuratu arte. Horregatik, Euskal Herria Bilduko kide gisa, bat egin dut Free Pablo elkarteak martxan jarri duen biru bilketarekin. Dagoeneko hogeita sortzen mila eurotik gora lortu ditu kanpainak, baina ekarpen gehiago behar dituzte, defentsa gaztuei aurre egiteko. Horrela, diru bilketa honetan parte hartzeko dei egiten dizuegu. Animatu!